Ну, главное, чтобы гомики не производили. What? Children work in mines? Hmm. I don't give a fuck. Justin Bieber also has an iPhone. Produktionsbedingungen. Kollateralschäden gibt's immer. Ich weiß das. Grüße fui os Gaumakratcha, que du das snato. Ah, c'est ton nouveau? Je le prends. Und was denkst du über die Produktionsbedingungen deines Handys?